que ten 26, de terceiro está Josué, que ten 28, de cuarta está Lara, que, que ten tamén menos de 30 anos, e eh, acompañados pola experiencia que representa Paco Díaz eh, na loita medioambiental máis consecuente dos últimos anos en eh, en, eh, en Pontevedra podríamos poderíamos decir tamén que en Galicia e pola experiencia que representa tamén eh, José Luis Méndez Ferrín, sen dúbida, o autor eh, galego máis relevante do último medio século das letras galegas. E con eles e con nós aquí tamén viñestes a escoitar e a aprender da sabiduría de José Manuel Beiras, que é a figura eh, política máis relevante do último medio século da nación. Eh, a maioría son de Pontevedra e sería ocioso eh, dicilo para vos, pero tamén hai xente que desfora e non está de máis eh, recordar que eh, lamentamos e que condenamos un incidente que houve onte eh, na nosa cidade e eh, que sufriu señor Rajoy esperamos que a sociedade teña os recursos, os mecanismos eh, abonos para rescatar para a cordura un rapaz eh, que eh, estaba descentrado e que, eh, que se torceu. Eh, non é propio de Pontevedra mm, apelar a forza a, a razón da forza o propio Pontevedra apelar a forza da razón e eh, tamén é propio de Pontevedra falar, discutir eh, e debatir eh, sobre todo cara a cara ou como diría Lutera Grandes eh, en carne mortal gustanos escoitar, gustanos falar eh, hai que dicir por tanto que é un pouco Pontevedrés eh, que un señor de aquí ante os debates sen tongo prefira o plasmar O señor Rajoy tende alerxia aos debates de ideas que deben ser sempre a varias voces e eh, pretextou que non tiña tempo para non participar en algúns deles eh, que foron moi importantes e moi reveladores para, para todas a, a xente a hora de decidir o seu voto nestas eh, eleccións. En cambio, desfilou por todas as teles. Estivo na primeira, estivo na dúas, na tres, na catro, na cinco, estivo na sexta, mesmo eh, tivo tempo para comentar un partido de fútbol na cadena dos obispos e, eh, por suposto, para eh, estar na casa de Bertinos Borges, tivo, tivo tempo para eh, María Teresa Campos tamén, e, e para un único mm, debate ao que decidiu asistir, o que, o que fixo foi eh, participar nunha esgrima macarra co señor Sánchez. Eh, se faltou, sabes que le faltou, a que, que televisión le faltou eh, a señora Rajoy? Pois eh, faltoulle acudir a un programa que se chama Adán e Eva. Eh, que, que, por certo, é un programa que se grava nunha illa filipina e xa mm, estaría ben, eu creo que ben, eh, partir do domingo que ven teña oportunidade de, de ir a participar nese programa e xa de paso que quede na, na illa e por certo podía acompañarlo tamén un señor de Pontevedra que este ano xa estivo na teocracia de Dubai que tamén estivo en Nova York, estivo en París estivo recentemente en Hong Kong son dous representantes da, da bella política Eh, o primeiro goberna en Madrid, como sabemos todos e como padecemos todos, e houve recortes en educación, houve recortes na sanidade, houve recortes na dependencia, e o da lei PER, e o da lei Mordaza, e o do caso Gürtel, e o da operación pública, e o dun deputado que tiña a eh, reunía a, a quen debía entregar comisións nunha oficina mm, improvisada eh, preto, moi preto do Congreso dos Diputados. Tamén eh, é o partido dos cantos fulanos que están no cárcere e eh, tamén é o partido mm, de eh, políticos populistas que eh, con dereito de pernada algo que sexa predemocrático ou que sexa franquista que é medieval e do Partido Popular en Galicia hai eh, políticos que creen nese, nese, nese dereito é, un, o partido de, eh, da corrupción de todas as castes o partido que fixo da crise a excusa perfecta e tamén é o partido dos chourizos que non se pode comer eh, outro partido do que falaba leva gobernando un total de todo o século e eh, ten privatizado todos os servizos absolutamente a auga, o lixo, os sardins, o guindastre, a axuda eh, no fogar, e iso pensamos desde Marea Pontevedra, desde Marea, que semella moi pouco beneficioso para a maioría. Eh, sabedes que tamén que eh, ninguna das empresas que teñen as grandes contratas de, de Pontevedra é de Pontevedra e ni siquiera é, é de Galicia. Eso tamén semella moi pouco nacionalista. Eh, bueno, <clears throat> parece, según todos os servicios, que eh, algún destes partidos vai quedar fora do vindeiro Parlamento de todas maneiras a representación de Galicia non teñades dúbida, dúbidas, eh, ninguna dúbida, ningún de vos que eh, vai estar eh, perfectamente eh, no próximo mm, Congreso dos, dos Deputados e a vai exercer a, os eh, deputados e as deputadas das eh, áreas da nova política non deberíamos chorar vagos de cocodrilo por, pola desaparición eh, nestas, na próxima, eh, no próximo Parlamento Español de, dun partido que ostentaba en solitario a representación de Galicia, pero tampouco debemos chorar lágrimas de cocodrilo polo correctivo que pode sufrir eh, nestas eleccións o Partido Socialista. Desde a morte do dictador tivo a oportunidade, tivo a encomenda e tamén tivo o privilexio de gobernar eh, o reino de España durante 22 anos. Pero o seu escaquero actual eh, causa nos bochorno a todos, porque eh, habería que preguntar se si neses 22 anos non tiveron a oportunidade de resolver o problema do eh, emprego eh, juvenil, porque teñen que emigrar, e a migración neste caso tamén un exilio económico os eh, mozos máis das xeracións máis preparadas de, de Galicia e, e, e de España non foron eh, responsables diso os mesmos que, eh, que agora mm, botan as mans á cabeza dicindo pero, pero que estamos facendo que estamos expulsando en do noso país a xeración mellor preparada. Mm, quen mantivo a, e quen subiu as subvencións e aos os cartos que recibe a Igrexa Católica en España eh, non foron os mesmos que agora queren convencernos de que son laicos e que defenden a laicidade. Eh, quen aprobou o artigo 135 con nocturnidade e coa dereita, por certo? Eh, quen roubou a carretadas nos, nos seres de, de Andalucía? Ao sair de aquí, podíamos ir todos ao xulgado de, de, de Garda e presentar unha demanda por, por estafa, porque eu creo que temos abondos motivos para eh, considerar que nos estafaron eh, estes eh, señores pretendidamente de esquerdas que estiveron gobernando 22 anos eh, en, en España e que agora parece que chegan eh, a, un, a un lugar no que non tiveron ningún tipo de, de responsabilidade eh, neste tempo. Os verdadeiros socialistas deberían pensar que nas eleccións de, do Domingo teñen que, que votar pola candidatura de, de Marea. De todas maneiras, pido que non nos deixemos enganar polos vellos partidos, pero tampouco polos novos partidos que se din de centro, que se disfrazan de centro, pero que son da eh, dereita máis rancia. O Rivera e a Rivera de Lugo eh, teñen unha teoría moi rara sobre a violencia de xénero e din mesmo que eh, o aborto é unha modalidade de violencia Queren un contrato único que é unha maneira de facilitar o despedimento e de facelo moito máis barato para os empresarios. Eh, queren despodecer o idioma galego, queren retirarle a cobertura sanitaria aos inmigrantes, queren deixar inconcluso o noso AVE, querían mandarnos a guerra contra o Estado Islámico. O que seguimos sin saber é o que Ciudadanos quere para Galicia. Non, eh, chiaron ninguna soa idea, ou polo menos eu non escoitei ninguna soa idea de Ciudadanos para Galicia, ou é que estou sordo, eh, supoño que comparto a, comparto a sordeira coa maioría de vos, porque eh, non dixeron absolutamente nada eh, para nós, eh, non teñen ninguna solución eh, para nós que ninguén que teña o corazón esquerda se deixe enganar por eles. Votade pola candidatura das mareas, a das prazas do 15M onde nace todo isto, recordades aquilo de non hai pan para tanto chourizo a de Ague autonómicas capitaneada por eh, o profesor eh, eh, a figura máis relevante do, da política galega do último medio século que é eh, Xosé Manuel Beiras, a das mareas cidadáns que chegaron ás alcaldías de cidades moi importantes de Galicia e que entraron con forza no resto dos concellos, a de Ada Colau e do resto de compañeiros que estiveron a carón das víctimas das, hipotecas, a da defensa ecolóxica consecuente, tanto nos placeres contra Ence, todo que lle colga a Ence, como na fracha neste momento loitando a que vai contribuir a abrir unha nova transición necesaria capitaneada por Pablo Iglesias como catalizador e presidente do goberno pro povo e tamén con PAN que será a, a eh, deputada de Marea Pontevedra no próximo Congreso dos, Diputados. Por certo, hoxe no, no día que celebramos o aniversario de Beethoven, pan poñeralle a letra do 15M a música que vai tocar o pianista eh, José Manuel Beiras eh, neste, nesta comparecencia ante, ante todos vos votade polo eh, goberno da regeneración democrática e eh, da maioría social votade para termos grupo parlamentario propio en Madrid por primeira vez na nosa historia. Votade contra o austericidio e tamén contra a corrupción. Votade contra a casta, que tamén é votar contra a casta, que tamén é votar contra a roña moral que eh, nos invade. Votade pola decencia, simplemente por iso. Votade pola marea da decencia. Votade pola marea